Hello, maqaan kee Jeenii Nuree jedhama. An ogeettii fayyaa M Health for View hojjedha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e, talaallii COVID-19 fudhachuun hangam fayya qabeessa jettee yaaduu malta? Oduun gaareen jirtu ragaan talaallii COVID-19 rakkoo ulfa irratti fiduu yookiin ulfa miidhuu mul'isuun isaa tokkoon illee hin jiru Dhugumatti rakkoon dhadha dhabuu miidhaa rakkoon talaalliin kamiinuu wal qabatu miti. Hojiin tallaallee qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ofirraa loluun barsiisudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra ga'uu malu ofirraa ittisuutti baratetti ofiinuu talaallicha qaama kee keessaa ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waan tokkoonillee isa qaama kee keessatti hafuu miti. Yaaddoon waa'ee talaalliitii hormaataa yookiin daa'umsaa qabachuun homaa miti. Hormaanni fayyaa keenya keessaa isa olaanaadha. Waa'ee talaallii COVID-19tiif ulfaa dabalataan barachuuf dhiyeessitoota yaalaa amanamoo kan sirriitti si dhageeffataniif beekumsa waa'ee talaallii qaban waliin haasawaa galatoomaa.